שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, רודפים אחרי השם 熟悉。 שותקת אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל כל המילים שנעלמו תמצאי אותן בחלומות של האחרים שנים נפתחים חזית ברוח כל אסון רודף אחר, זה בא זה מדבר חוזרים לפצע הפתוח